Inovar passa não só pelo investimento em tecnologia, como também pelos recursos humanos. Ora, se há empresas que juntam tudo isso, são as ligadas à informática, como esta no Porto. A I2S especializou-se num mercado muito específico. Estamos completamente eh, focados na indústria seguradora, eh, somos uma empresa de base tecnológica, eh, mas temos mais de 240 pessoas que trabalhando em tecnologia, portanto só trabalham para, para a indústria seguradora. Na empresa são quase todos formados em engenharia ligada às tecnologias de informação. O facto de nós termos eh, profissionais de tecnologias de informação que só trabalham numa indústria eh, faz com que o, a nossa oferta eh, vá para além eh, da oferta do, do, tecnólogo puro. Portanto, é, é bastante habitual eh, nós entrarmos em diálogo com, eh, com os nossos clientes eh, para arranjarmos solução, solução para os seus problemas, eh, soluções de negócio. Estas duas empresas venceram o Prémio Cotec 2016. Estamos a falar de, de um prémio relacionado com inovação, eh, estamos a falar de que, eh, portanto, todos os anos nós temos de fazer coisas diferentes para garantir que, eh, que, estamos, que estamos atualizados e, e com vantagem permanente naquilo que fazemos. Ecotec Portugal, Associação Empresarial para a Inovação, foi constituída em abril de 2003, na sequência de uma iniciativa do então Presidente da República, Jorge Sampaio.